subxaan allah aniga qisooyinka inaan sheegsheega ma jecli lanna maalin dhaweyd baan qisooyin sheegsheegay mushkila igu noqotay waxaan ka sheekeeyey midkoo maalin ah, waa maqashayna u malaynayaa balladan baa la igaga duubay maya ma ogi qiso un baa isoo martay xafiiska waxaan tegay oo wasaaradda awqaafka wasiirka iridiisa anoo jooga isaga umaba socinba meel kale aan u socday baan yar dhallinyaro meesha ka shaqeeya ayaan arkayoo aan iqinay wuxuu yidhi yarkiibaa igu dhego wuxuu yidhi sheekhu maalmaha waa ku daydayey waa kuwaay shaqadii aa liiga eriyey laba bilood baan hadda ninkan wasiirka aan muqaabaladiisa inaan qaabilo keliya daydayay waa waay marka takfa yani khayr allah ku sii kale haddaad wax ii qaban karto marka bal khayr baanan insha allah nin fiican baad ahayda ma wuxuu yidhi dhegayso waan dagaal waan dadaalayaa baa nidhi marka wuxuu rabaa inuu ii sheego arintiisa wasiirka un inuu samayn karo yani meelaha kale kasoo dhammaatay shaqada laga eriya waxaa ku celin karaa wasiirka keliya saasuu rabaa inuu sheeg mugta laakiin kelimad adag buu ku dhawaaqay wuxuu yidhi shuuf ana xaajati maa yaqdiiha ilaa hu albaabkana farta muxuu ku fiiqay albaabka wasiirka fadhiyay aniga xaajadayda ma gudi karo ilaa hu kelimad ilaa hu baa meel igaga dhacday anigii oo dhan baa jireeyaha iga kacday ya akhi maxaa tiri ilaa hu marka ma kuula hadlaa baanin ha wallaahi ila hadal buy marka haddaan kuula hadlayaa baanin marka isaga huwda meel kale u qaatay anigana meel kalean u qaatay anigkii huwda kii lahaa rasmiyan baan u qaatay xaggiisa yaa geeyey marka markii baan ilaahay la hadlay waxaan yaa man laa ilaaha ilaa hu ilaah kale oo isaga aan ahayn ku anjirino allah iqdi xaajata cabdika addoonkaagan miskiinka ah xaajadiisa u gudo cinda haada alcabd miskiinkan kale ee xafiiskan fadhiya uga gud marka horta wuu isku yarnaxay markii arrintaa aan idhi waxaan dhegayso kelimadda aad tiri waa kelimad adag ilaa hu ilaahan baa la yidhaha ilaahay baa kan qalbigiisa iyo gacantiisa waxa dhan haya leesh taquul ilaa hu haddana waan kuula hadlay baan idhi kii amarkao dhan hayay baan kuula hadlay wa in sha allah iqdi xaajatag marka guriga markaan duhurkii wakhti dambe oo aan laysu soo wacin buu isoo wacyarkii telefoonka ka qabtay yaa sheekha bashirak waa ku bishaaren he wuxuu yidhi intii wasiirka weligean daydayay maanta albaabka intuu soo furay oo i yimid oo meeshii aan fadhiyeen sugayey iigu yimid asagu oo i kaxeeyey oo gudaha ila fadhiistay buu arrintaydiina ii dhammaystiray oo shaqafsii ka fiican meel ka fiican igeey soo maaha anuu sheekadaa waa iska sheegay waaba waxay noqotayba waxayba ii qaateen beenaa awliye ahayoo <laughs> telefoon baa igu soo dha sheekhow kankanoo war anugu uma jeedin sidaas mana aha wallaahi waxaan ka socda ma ah anaa idinku liita haddaad ogaan lahaydeen ana waaxid tacbaan ma candii shay laakiin waxaan rabnaa inaan rabbigaan baranno khallina natacallam laga yaabaa inay markaas jireerceyadii iqaaday iyo arrintii idanaqday markuu yidhi ilaa how inta ilaahay iga dhegaystay way dheci kartaa in sidan u qornayda way iska dheci kartaa laakiin maaha macnaheed in aniga awliye ahayoo meeshaa war miskiin baanahay ma candii shay soo ma garan laakiin waxaan rabnaa yaqiin dee inaan baranno taasaan ka sheekeeyey tu kaleaan ka sheekeeyey laakiin taas tan kale oo berigii aan masar joogay berigii aan masar joogay taa iyada e, e, e, waa nowcan maa waxaan odhan karaa berigaas nin fiican baan ahaa waa intaana adduunye iyo mashaakil iyo guur iyo bakti iyo beli iyo waxaan mashaakilkana dhagal intaana gelinahayo nin iska yaroo fariido waxaan iska ahaa qur-aankaaduu akhriya usbuuc kasta qur-aanka waa dhammayn jiray igama yani intaan ardayga meesha ka ahaa fii kulli usbuuc laasim qur-aanka waa ina dhammeey anigoo xaalad iska fiican ku jiro oo dikrigaygu iska fiican yahay baan waxaan imid e, eroboorka qaahira waa labi waa saddex iyo siddeetankii weeye beryahaas dabadeed kutub badan baan intaan iibsaday beri baa nin oo aan daris ahayn oo fiican oo xaajaada layla waa intuu isoo maraybu saddex boqol oo geni isiiyey saddexdii boqol waa lacag badan waxaan ku gatay kutub fara badan badan baan ku gatay macrad kutub intaan tegey kolkaasoo anoo karaatiin kutuba wata ayaan imid tigid baan wataa marka meeshii markaan imid miisaanka diyaaradda waa diyaaradda somalia airlines waay laakiin kan kontorka jooga waa yar masriya masaaradda meesha ka shaqaysa waay miisaankuu saaray lacag badan baa soo baxday wuxuu yidhi lacag fara badan oo dee aan haynin buu sheegay intaasaa lagaa rabaa ma hayaan ma hayo markaa inaan ku jesjesay u qaatay ri kayf wallahi ma cabdi baan annagaad ah, marka noo darwashaynaysaa yani waxaa waaye sida soomaali marka la idhaha annagaa noo suufiyeynaysaa m yani saasoo kale soomaali nin suufi waay annagaa noo suufiyeynaysaa m waxaad yeelaysaa buu lacagta keen wakti dad badan baa ku daba taagane hanaga lumin waktiga wallahi ma hayaane ma caddi fulus markaasuu ma sidaan rabta inaad ku dhoofto haabaan wuxuu yidhi haddaba mid yeel kutubta aan dhoofinna adiga iska joog kutubtaada tigirkaaga ila tigirkaagoo dhanba kutubtanaa qaadaysa aan kutubta kuu dhoofinno adiga iska joog ma yeelayaan waa inaan dhoof haddaba wuxuu yidhi adigu dhoofo kutubtaan ka tagay karatiintan xagga iskaga dhig ma yeelayaan kutubtan waa inay la dhoofto marka wuu xanaaqay markaa saa ku eg tashtarid calayna annagaaba hataa adoo hadda saas ayaad rabtaa hadda inaan annaga shardi shardi miya ataxadaag buu yidhi ataxadaag maxaan odhan karnaa hadda af soomaaliga ya car oo kale carwa kaas oo kale yani taxaddi baan samaynayaa buu yidhi inaadan adiga kutubtaa wada dhoofayn anigana si alla unba iga noqoto waxaa wa ana ataxadaag in aniga kutubtaa wada dhoofayn aniguna taxadi baan la imid baan ilaa wa ilaa aniga kutubta waa inaan wada dhoofno wallahi inaana waxaan ogahay iyo waxa iga dambeeya ayna jirin laakiin ilaahay muxuu waafajiyey saq dhaxay ahaydo diyaaraddu waxay baxdaa lixda subaxnimo meelahaas talyaaniga ka timaadaa xamar bay u socotaa saq dhaxay ahaydo kutubtiibuu meel xaagga igaga tuuray baasaboorkaygii iyo tigirkii baan qaatay masaajidkaan iska galay wardigay qur-aanka iska akhristay habeenkii o dhan baa iska tukaneen ilaahw anigii kutubta wadanodhoofi baan idhi ilaahw anigii kutubta wadana dhoofi yaanaan kala hadhin wallaahi diyaaradda countarkeedu waa la xidhay wakhtigeedu waa dhammaaday waa la xidhay dadkii rakuubka ah meeshay fadhiisteen aniga wax ii go-an ma jiro dabadeedna waxaan waxaan iska imid masaajidkii salaadda subax baa timi salaadda subax baan tukanay waa la addimay waa la aqimay dhar waxaan qabay markaas dharkaa culimmadaan iska qabeeyo jubbad iyaan iska qabeeyo eh, dharkan azhartay jubbad baan qabi jiray cimaamad iyo qolon baa tiri na tuji salaadda salaaddii baan iska tujiyey salaaddii markii aan dhammaynay een salaaddii ka baxay ninkii igu xigay ee safka fadhiyey wuxuu ahaa nin daabit yani darajo sare leh oo askari ah xidigo fara badan ka muuqdaan ayuu ahaa markaan soo fiiriyey ninkii ilin baa ka socota waa ooyaya يبكي والله يبكي بين يدي الlah سubحaan الlaه marka baasaboorkayga iyo tigarkana meeshay yileen salaadda aan ku tukanayay ilama hadlin baasaboorkii tigarkii buu qaaday wuxuu fiiriyey diyaaradda ay tahay iyo wakhtiga ay maaragtay tahay wuxuu ogaaday in diyaaradda somaali airlines tahay wakhtigaa baxayso wuxuu igu yidhi yaa akhi sheekh fadiilat الsheekh baaraka allah fiik diyaaradda wakhtigeeda waxbaa nooga dhiman kowdhe xoogay qur-aan noo akhri xoogay qur-aanka noo sii akhri qur-aan kalaan u sii akhri annagoaba iska jidbaysnaaoo qur-aankii baan u sii waday asagiina oohid buu ka sii qaaday ninkii wuxuu noqday ma taqaanaan amna almataar wax la yidhaah baa jira masaaridu amnigooda xoog buu lahaa amna dawla mataarka amnigiisa ninka ugu sarreeya u ahaa yacani mataarka dhan isaga ugu sarreeya qof hadli kara ma le buu banuqdayba markii qur-aanka aan dhammaynay waaba kaxeeyey xafiis kor ugu yaalla oo kuraasi badan taalagu iba fariisiiyey shaah iyo alaab buu ii dalbay wax yar kadib buu baasaboorkii wuxuu yidhi maxaa maxaa u samaysan weyday cowntarka oo miisaankii wax u samaysan weyday marka anigu waa ishtako waxaan wallahi waxoogay mushkil ay haysato miisaankii iyo ayaanan maaragtay ah, waxayga si ahaayo marka ma dhammaynayo markiibuu telefoon diro yidhi yaa jooga meeshaasoo hebel baa la yidhi u yeera jibu kaana soo qabta wallaahi ninkii oo ordaya ayaa la keenay cabayskii soo galay subxaan allah markuu i arkay ila was garanayna ani isaga taxaddi baa naga dhaceeyay markuu i arkay anuu ninkan weliba ninkan yani ixtiraam uu ixtiraamayo kursiga shaqada ma fadhiisanin kursi iga soo horjeeduu fadhiistay markaasaa buskudkii iyo shaahii waxayna hor yaallaa yani madaxda sare unbaasaa loo yaalaa mogta markuu arkay ninkii waa iska jareeyey waa gariyey isagii oo dhan wallahi sheekh kayf ayo saacad albee saacad albee saacad albee maxaa jira markaasuu yiri war gabgabta joojiye ninkan maxaa waraaqiisa ugu dhammayn weyda ليش ما خلصت هذه البركة يا أخي markaasuu yani wuu isdaba maray isagoo dhan wuxuu yidhi haddaan dhammaynaya isi haddaan dhammaynaya isi markaasuu baasaboorkii tigirkii u dhibayro orodoo tagoo karaatiintiisii kutubtiisii u soo xaree baaskii u diyaaradda ku fuuli lahaana iken hadda markaas weliba canaan dhegta kala raacay uu yidhi waxaan waxba ahayn baad hormarinaysaan dadka wan wanaagsanna waa ka tegaysaan ruux <laughs> subxaan allah ilcadiim wallahi inaana raacin meeshaa iska fadhiyey wuu tegey isagaa karaatiintii uu meesha ku tuuray buu intuu aaday oo ururiyey oo diyaaraddii saaray wuxuu ii keenay baasaboorkii iyo boardin baaskii markaas weliba intuu ii dhiibay ayuu ii cudur daartay wi maclaysh fadilta sheekh naga raalliahow waad naga warhaysaa shaqadeenna waxbaa iska badan maclaysh maca <laughs> shaqadeenna badan subxaan allah kadib laba kartoonoo xataa aan gacanta ku reebtay markaan diyaaradda sii fuulaynay ninkii wuxuu ku yidhi labadan kartoon maxaad u reebatay maxaa u saari weyda waxaan waxoogay miisaankay askari buu u dhiibay wuxuu yidhi ninkan lama fatashi karo kow ninkan diyaaradda saar albaabada dadka lagu fatasho lama fatashi karo waa kow tan labaad kutubtan uu gacanta culayska ku wado asaga uusan qaadin kursiga diyaaradda markuu fadhiisto la ful diyaaradda markuu fadhiisto oo agdhig ka soo tag waa isoo wadacayo ninkii madaxda ahayo kuwa marka waxaan xusuustaa soomaalidii markii hore fadhiisatay meesha ee diyaaradda sii raacaysay qaar baa marka waxay leeyihiin ninkaan wasiir miya wasiir awqaaf miya waxaasay leeyihin wasiirka wasiirdan ducadaa iska furayd ilaahay baa iska keen ajiib marka qisada noocaasa markaan ka sheekaynayo ani taskiyata nafsi iguma jirto wallaahi alcadiim anugu anigu shakhsiyan inta meesha hadda inta meesha fadhida inaan idinku liita ayaan yaqiinsanahay anaa tacbaan maa cindii shay laakiin waxaan jeclahay kulligeen inaan calaaqa la yeelanno rabbigeen haddaan rabbigeen calaaqa la yeelanno oo ilaahay jeclaanno oo ku xidhanno oo saacad kaste dikrigiisa aanu laasimno ilahay umuurteenna waa noo sahlay